الجزائر في منطقة الجزاء عرضية خطيرة فرصة من أول الأهداف أخيرا أخيرا وانج ويجو وانج ويجو يسجل لمصلحة المنتخب الكوري الجنوبي ويصنع الفارق في الدقيقة رقم 67 أول أهداف في اللقاء وأول أهداف في المواجهة